El traje de xurra és considerat el vestit més identificatiu de la dona cubana. Joves i xiquetes de la localitat lluïen el traje de xurra en els diferents actes institucionals en representació i en les festes de Sant Isidre Llaurador fins a la seva desaparició al final de la dècada dels anys 70 del segle XX. L'element més característic del traje de xurra és aquest sayalejo de farandola, una falda de cotó estampat amb colors molt vius amb unes cintes i unes aplicacions metàl·liques decoratives conegudes com a talcos. La dona cublana vist el sarjalejo amb un llipo o una camisa de mànegues bufades i un coset i es complementa amb un mocador de seda, de cotó, on hi estampat un davantal acolorit que fa constrans amb la falda i uns guarniments en plata sobre daurada. Avui en dia, el seu ús continua present. Les dones ballen la jota a amb aquesta indumentària festiva i desfilen pels carrers de les Alcubles en processó en la festa de, la, de Sant Agustí.